Hi, uh, welcome back to my channel, the Luis Asuncion Vlogs. So, ngayon, um, kan kanina nag-iisip ako kung ano may ipopost ko ngayong araw na to. Kasi for this uh, January 2, wala akong maisip kanina pa uh, regarding para sa vlog na ito sa channel na to. Pero, uh, actually, nagtatawa na nga kami kasi nga, uh, itong uh, pusa namin, uh, si Katkat, eh, eh sabi nga na kanina, eh, busog lang yan tapos sabi ko, hindi, parang buntis yan. Sabi naman ng ah, asawa ko, hindi nga lumalabas yun eh. eh ang sagot ko, uh, lumabas na yan dati, isang beses. So, ayun, ito na ang ah, resulta ng paglabas niya ng isang beses kasi lagi nakakulong yan dito sa loob ng bahay eh. Uh, ngayon, uh, yung first time na nanganak siya na na-post ko na rin dito noong August 14 uh, which is uh, ka-birthday ko nga halos yung uh, kanyang apat na kittens noon pero ngayon dalawa na lang natira kasi yung isa nawala kasi yung isa uh, namatay so dalawa lang natira na, ngayon medyo medyo laki na tapos 4 months after eto meron na naman apat na naman so na, nakagulat kasi kaya pala aligaga itong uh, sikat-kat namin ako pumasok sa kwarto uh, ah, maghanap ng uh, pupwestuhan yung pala ngayon around so time time check right now is 10:04 PM of January 2 2021 so pan, panibagong blessing kay KatKat and we are looking forward sa panibagong blessing din ito so kung mapapansin niyo karamihan ng mga topic ko kanina uh, hindi kanina nung nakarang araw ay eh, puro tungkol sa abundance so yun ito na nga ito na yung abundance na tinutukoy natin uh, sa ngayon, uh, hindi ko naman masyadong pahabain na ang kwentong tungkol kay KatKat. Uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, feel free to subscribe uh, our channel and hit the notification bell para magkaroon tayo ng updated ng videos araw-araw. Okay? Sikapin natin may araw-araw na video pero kung hindi kakayanin, at least once a week. So, that's all for today and Uh, time check right now, ulitin ko, 10.05pm of January 2, 2021. Happy Abundance New Year to all. God bless all you all. And stay safe always. Bye for now. So yung uh, ano nga pala para malaman kung kailan yung isang post ko tungkol kay Katkat na nanganak siya, uh, nilagay ko yung uh, link do sa ibabaw ng video na to para mapanood nyo rin. Okay, so maraming salamat and God bless you always again. Bye for now. Hindi ka kaya na